كانت رجعي لعندي يا اخي بلكي الزلمه مو ميت يا اخي مو ميت خلينا نشوف طب خلينا نشوف طيب احكي لي شو في شيء نحن مو ذكرت في عالم نعم. في نسوان في نسوان شو في نسوان هذا في دم اللي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع احكي مرحبا اصدقائي آه، هن رفقاتي اللي انا حكيت معهم هن رح يفوتوا من هذا الباب تمام رح يفوتوا هيك ويتجهوا لهون ويمشوا هيك تمام انا هيك غرفتي وهي غرفه رفيقي تمام هي غرفه رفيقي وهي المقلب هن راح يشوفوا هذا الشخص هو متسطح هيك هذا صديقي قصي هو اللي مظبط معي المقلب قصي انت منيح شو متت عن جد طبعا هي غرفه قصي هون نحن هذا كله لبس بندوره وحاطين سكينه هيك هذا على اساس دم وهيك يعني وهلا رح يوصلوا الشباب و وشكرا لعدنان كمان لهم مرحبا عدنان زبط معنا المقلب <laughs> هو تبع ال هن بس رح يشوفوا هذا المنظر يعني رح يكملوا هيك على غرفتي تمام رح يكملوا على غرفتي وهون رح يصير ال هون رح يصير المقلب وانا حطيت الشجره هون مشان نحط بقلبها الكاميرا مشان اخبي الكاميرا بقلب الشجره ولكن انا ما راح اقدر احط الكاميرا هون ما راح اثبت الكاميرا وهن فايتين او ما راح اعرف لانه ما عندي مكان يعني انه يعني ما في مكان حط فيه الكاميرا مثل ما شايفين يعني ما عندي مكان حط فيه كاميرا ثانيه مشان هيك عم فرجيكم قبل لانه رح يوصلوا هلا الشباب عم فرجيكم قبل كيف رح يشوفوا شو الشيء رح يشوفوه هن تمام يلا خليكم مع المقلب شو من هون من هون هيك شو هذا اللي اوصل تفضل تفضل فوت لك شو هذا ولا شيء ولا شيء تفضل كيفكم؟ شو اخباركم؟ هلا هلا بالله شو اخباركم؟ الحمد لله كيفكم؟ شو صاير؟ ولا شيء والله بس هيك آه، يعني كنت كنت محتاجكم شو اخباركم؟ تمام بس شو شو في شو صاير؟ هلا هلا هلا بحكي استنى شوي بس شغل اذا بدك شغل شغل بالاغاني تمام في شيء نور؟ لا لا لا شوف انت شو بكون شبك ما هيك منظرك يا زلمه هيك طبيعي جبت عده الحلاقه ما هي عده الحلاقه شو طيب يلا طلع عنها لا والله بس آه، بدي اسافر عرفت خلص بكره احلى لا لا لا جاي جنبي وين رايح؟ استنى دم برا هون من باب الغرفة يا سيدي هذا الولد مو مضبوط في عنده شيء شو صار؟ صاير عندنا معلم حتى هاد هاد هاد هاد لسه شو شو صاير هني هاد هاد في دم في دم ثواني ثواني طيب احكي لي شو صاير طيب انا أه بدي احكي مع التاكسي أه ليك بدي تحلق لي تغير لي منظري كلياته قبل التاكسي قبل التاكسي تعال تعال تعال تعال بدي احلق لي غير لي منظري كلياته لا لا ليك مستعجل مستعجل معلش اوكي مستعجل تمام نحن بركز شباب فينا شو في طيب هذا في انجرح نزل شوي دم مشطح بالارض انا شفته خليني اشوفه يا اخي شو بدك فيه انت خلص بس دحله دحله انا بدي اشوفه الزلمه بدي شو بدك الزلمه انت مو جاي لعندي يا اخي بلكي الزلمه مو ميت يا اخي مو ميت خلينا نشوف خلينا نشوف طيب احكي لي شو طيب. نحن مو رفقاتك يا اخي رفقاتي انا عيني طيب، خلص لا تخاف لا تخاف ماني خايف بس يا اخي انا عم بحكي لك بس حلقني عن جد خلص رح احلقك وكل شيء على انا غير لي منظري كلياته طيب, طيب، بس روق بس عن جد ما ما عاد والله بدي اسافر لوين بدك تسافر؟ بدي اطلع حاجز طياره عرفت؟ انا رايح شوف شوف هذا ليك ليه هذا شكل جنيني لا لا لا طول طول ولا هذا الدم اللي برا طول طول بالك شو طول بالك لحظات تذكرني في عالم في نسوان في نسوان شو في نسوان هذا في دم اللي برا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لا احكي لك شو في اسمع اسمع اسمع لا فهمك شو في اسمع اسمع لا اسمع اسمع لا فهمك شو في شو في اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع شو في ثواني معلم هذا لا لا لا لا شو شو صاير خلينا انا ورفيقي تمام خلينا انا ورفيقي اسمع نحن رفقاتك نحن اسمع اسمع شو صار ايه ليك هذا حاطين صورتي بالجريده اوكي هي هي تمام جيت انا عم فرجي اياها رقم البوليس طول بالك لا لا تصل لا تصل لا تصل لا لا لا لا لا شو صار ليك جبت انا الجريده رجع نحكي لك انه حاطين لا بالجريده تمام ايه استغربت انا يعني بس عرفت مين حاطه قام قال لي لا طول بالك اذا بتريد لا لا لا سمع رايح رايح عليك ثواني بشار استنى شوي ايه جبكم يا شباب انا جبتكم مشان هيك يا زلمه جبتكم مشان تساعدوني طيب خلاص بنساعدك بس احكي لنا شو صاير تمام إيه. اوكي اسمي صورتي بالجريده الحزاج بيقول لي بس طالع مو حلو ايه ايه بعدين عم عصبت عليه ايه تمام وضربته وقال لي يلعن ابوك و وضربنا هو راح يعني بس هذا دمه وين راح طيب هدول هدول مو رجليه اسمع اسمع اسمع خلص هيك والله انا مستعجل عندي عندي طياره مستعجل تعال هون تعال هون مالف والله مالف مالف يا سلمى شو مالف؟ رشم الزلمه رشم الزلمه على السريع شو لا قادر فيه يعني وقف وقف وقف مقلب مقلب والله تعال يا عمي بالمقلب تعال تعال شوف شوف عادوا عادوا عادوا عادوا عادوا عادوا ليش شغلتك غالي يا زلمه صفيان دمو انا قلت راح الولد عادوا لا ليش عم عم يضحك وجهي يا زلمه عادوا عادوا عادوا هذا هيك مقلب افتتاحيه او اول مقلب بعمله بالقناه مع العلم انه الناس ما عمل هيك بس الدم يا رفيق عايزك تتوقع مني انا اكثر اضراب قولوا باي للكاميرا باي للكاميرا مش بوكس نحن اسفين على المشهد الاجرامي شوي لكن هذا هذا المقلب كان آه المقلب كان لمحمد صديقي الممثل اللي هو طلع بالفيلم اللي عم بعمله وهو اللي مثل فيه يعني هو بطل الفيلم وبيكتب روايات رح احط لكم قناته بالوصف بتمنى تشتركوا عنده وتحكوا له تحكوا له انك جاي من عندي وشكرا كثير لكم على المقلب عجبك المقلب محمد عجبني بس مو لدرجه القتل يا سلام تتوقع مني انه انا اقتل اعمل يعني ما بتوقع بس الظروف حكمت والزلمه طب وقع زحط صار شيء بدنا نلحقه للزلمه والاحلى من هيك آه، لانه قال لي صورتك مو حلوه قال لي لا شو هيك انا شيء يعني شيء بسيط قلت له الزلمه راح في سفيان دمه قلت راح هذا كمان صديقنا قصي عم بيغسل كنت حاط له ادرس بندوره وهيك اشياء وعن قريب من غرفته موافق على المقلب يا محمد عملته ليش رح ننزله يعني على اليوتيوب ان شاء الله ماشي يلا شكرا كثير لكم يا جماعه اذا عجبكم المقلب اعملوا لنا لايك واعملوا لنا اشتراك وحطوا لنا تعليق حلو يليق بالمقلب شكرا لكم